Eko plan na sila. Egla, eko ki holi team team noy mane eko plan sila nuha ka cosmos egla plan mane sila. Cosmos team mo. Yeah, cosmos. Aye bona. Te boto mane ista dese gari. Naam. একেবাৰে ফোন কৰি কৰি মাতি আছে তাৰ পৰা মেনেজাৰটো নাই বৰ্তমান মই কেমেৰা চেমেৰা লৈ আহিছোঁ চাব পাৰিব আপোনালোকে বডি বিল্ডাৰ কি আছিলা body building body building competition আমাৰ ইন আছাম কৈ একো আৱাজ নাই হেৰি নাই গ'ল নেকি হাৰ্ট নেদেখিব এনে বডি শ্বেপ ঠিকে আছে আৰু যদি ছাপোৰ্ট কৰে অকণমান ওলাবৰ মাছ তাৰমানে বডি বিল্ডিংটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কেম আপোনালোকে জানেই মানে কম্পিটিশ্যন প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু নৰ্মেল প্ৰতি অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে তথাপিও তেওঁ ইচ্ছা কৰিছে দীঘৰ কাৰণে গতিকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তপন খুলি দিব লাগে জোৰ কৰিব লাগে এই তপন দৈমাৰী এওঁ বিচাৰে ইষ্টাৰ ইণ্ডিয়া তেওঁৰ বডি চাব নেকি দেখা পিছলৈকে কি হয় ইয়াত দীপক গগৈ মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্ছ দীপকে চীনৰ মিষ্টাৰ আছাম টুৰিজম টুৱেণ্টিৰ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ লগতে থাকিব আমাৰ Assam body building ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ ওপৰত third prize goes to truck number Uma Kumar third prize Uma Kumar Yes, above 50. Above 50. Yes. 50 years. Thank you. Yes. Uh, second prize, Dipen Das 26. And first prize goes to gold medal, Chiri Jutirmoy Orma. Jutirmoy Hama from Dorong, আর বাকি দুজন কামলো এওঁ কিন্তু আগে মিষ্টাৰ আছাম তেওঁ অলৰেডি পাইছে তেওঁ দুবাৰ পাইছে তহঁতো আজি খেলিছে গতিকে তেওঁৰ কাৰণে এবাৰ হাত চাপৰ বজালে ভাল পাম থেংক ইউ আৰু এইটো গ্ৰুপত ছেকেণ্ড পজিশ্যন গোষ্ঠটো শ্ৰী মুকুট ডেকা তাৰ number twenty four Mukut Deka তাৰ number twenty four from Darrang district Mukut Deka Darrang district and first prize গোষ্ঠটো তাৰ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ 소리 파티의 어머니 들도 모양을 심지어 뭐 오늘 거리죠 비에트가 마스터를 아마 두전 하세 우리 샘페너도 샘페너도 내릴게요 땡큐 바퀴 계주 정벌에 মানে গ্রুপর চ্যাম্পিয়ন দুজন নেতা থাকো এটা ওভারঅল মাস্টার স্যার কে সো ড্রোন number 21 and 32 they are competing for the title masters mister Assam 21. So, Mr. Kamrup Pastar goes to Thanlabat 21, Jyotirmoy, Shama, Dalam District. আচলতে মই কামৰূপৰ হওয়াৰ কাৰণে আৰু কামৰূপ তো মই জাজ কৰোঁ মানে এজ এ চিফ জাজ মই কামৰূপ চিফ জাজ কৰো গতি বলাই কে সৰি গতি মিষ্টাৰ আছাম আসাম গোস্তু মাস্টাৰ মিস্টাৰ আসাম গোস্তু জ্যোতিৰ্ময় শৰ্মা ফ্ৰম দৰম ডিস্ট্ৰিক্ট কান্দাপাৰ টুৱেণ্টি ওয়ান এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মই ডক্টর রমণী সভা নামে অঞ্চলকে থেকে অল্প বিলোচনা Oh my god. মাস্টার করে সাপ্লিমেন্টে তাক করাইছে এস এস লিটারেচার সফর পড়া এস এস লিটারেচার ইয়াস হয় না এইখিনিতে আমি অৰ্গেনাইজেশ্যন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা দুজন ব্যক্তিক সমৰ্থন জনাব ওলাইছো আমাৰ Kamrup district Relax. Absolutely. ties. Relax. Thank you. You are free posing. Music, please. Come here, Laura.